Magandang magandang magandang umaga Pilipinas. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Kung saan man kayo sa mundo, magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. Ang ating katalakay ngayon ay tungkol po sa bagong labas na survey ni BBM at saka si Sara Duterte mga kapatid. Ang sabi dito sa balita, BBM Sara, Villar nanguna sa nationwide RPMD survey. Mga kapatid, bagong-bagong balita. Press na press, March 18, alas 12 ng gabi, ating gabi mga kapatid, nilabas lang yung balita. Uh, by the way, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa George Sir Vlogs, paki-subscribe naman po, i-like, i-share, at saka, mga kapatid, magkomento sa bandang ibaba para malaman natin ang inyong mga opinion sa balitang ito mga kabayan. Sabi dito, napanatili ni Bongbong Marcos, presidential candidate, ang kanyang at ang kanyang running mate na si Davao City Sara Duterte ang pangunguna sa mga kandidatong pagpipilian sa survey para presidente para presidente bago ang halalan sa Mayo. So ibig sabihin po mga kapatid, talagang ano, hindi na bumababa ang numero ni BBM at saka si Sarah. So sila talagang gusto ng taong bayan. Yung bilang isang presidente at saka vice-presidente. Ayon sa RP Mission and Development Foundation Incorporated, RPMD, na ginawa noong Pebrero, mga kapatid, Pebrero 22 until 28, 2022, nakakuha po si BBM ng 53%. 53% po ang nakuha ni BBM. Ang bilang ng mga respondent ay 10,000. Yun po ang pumili yun po ang nagsabi ng 53% na si BBM ang kanilang kandidato sa pagkapangulo. Lumilitaw mga kapatid na yung paninira kung ano-anong maduduming salita ang binabato kay BBM ay hindi po umipikto. Yung mga negatibo nilang campaigning, mga negatibong atake ng at paninira kay BBM ay WAEPIC mga kababayan. Tignan nyo, WAEPIC talaga kasi hindi naman po totoo yung mga nagsasabi nila, Diba? ba? Walang katotohanan lahat ng kanilang mga kinakalat na balita. Kaya nagsasayang lang sila, mga kapatid, mga pinklawan, nagsasayang lang sila ng kanilang mga laway at saka efforts na para siraan si BBM at ibagsak ang kanyang mga numero. At ito, kitang-kit natin mga kababayan. Hindi naman umubra, di ba? Malayong pangalawa si Tinklawan BP Lini Robredo na may 25%. Talaga naman. Kahit ano pang gawin nila at malapit na malapit na po ang halalan hindi pa rin nagkatotoo yung mga sinasabi ni Barry, yung spokesperson niya, yung campaign manager ni Lino Brito, mga kabayan. Sabi niya noon, uh, January, sinasabi niya na every six month, every one, every month daw, mga kabayan, ay tataas ng 6% yung survey ni BBM. Pero ang nangyayari po, lalo pong bumabagsak sa ibang survey si, si Lino Brito. Kaya kahit na po hindi po umaten si BBM ng mga debate, forum, at sa mga interviews, mga kapatid, wala na silang habol. Ang pinaglalabanan na lang nila ay pangalawang pwesto. Si Duterte naman ay pinili ng 58% ng mga butante bilang kanilang vice president. Mga kababayan, ang sumunod sa kanya ay si Tito Sen na may nakakuha naman ng 29%. So hindi na po binalita yung mga third to the last. Mga kabayan, dito rin sa presidential candidates, hindi na rin binalita yung third to the last. Yung first and second lang ang kanilang binalita mga kabayan, gawin din sa pagka-vice president. Sa senatorial race naman, nangunguna ang unity mga kabayan na si DPWH former Secretary Mark Villar na nakakuha ng 68.5% mga kabayan, 68.5%. Ang pangalawa ay isa ring unit team na 63.1 na si Loren Rigarda mga kabayan. Ang pangatlo po ay independent candidate na si uh, Idol Rapi Tolfo, 60.8%. Ang pang-apat ay si Chase Escudero. Nakakuha po ng 60.3%. Another unit team, mga kapatid, Mig Subere, 53.7%. Ito na, yung ayaw nyo, mga kababayan. Si Kawatano, Kaitano, 52.9%. Another unit team, 48.6%. Si Win Gatsalian. Nakapasok pa rin si Montiveros sa 41.2 mga kabayan. At sumusunod si 39.5 Jojo Binay. Isa pa si Dick Gordon na 38.7, Jingo Estrada 37.3 at Ruben Padilla 35.1. So ilan na po? Yung 12 na po, yung nakapasok sa Magic 12. Yun na po ang aking nabanggit. Si Villar, si Ligarda, si Tolopo, si Escudero, si Migsubiri, si Cayetano, si Gonzalian, Montiveros, Jojo Binay, Dick Gordon, Jingo Estrada, Ruben Padilla. So yun po ang binubuo ng labindalawang mga senatorial candidates, mga kababayan. So hopefully yung ating kandidato na mga baguhan sa pagkasenador ay makapasok po sila Marcolita, Gadon, Roque, uh, actually si Mark, Villar nandyan at saka si Gibo Tudoro mga kababayan. At nakita naman natin ng ating presidential candidate na si BBM ay lahat po ng surveys ay siya po ang number one. Kahit sinasabi ko nga kanina na kahit anong bato, kahit anong putik ng ibabato sa kanya ay hindi pa rin epektibo mga negatibong uh, ah, campaigning ng mga kalaban, mga kababayan. Kaya dapat po palatiliin natin ang ating pagmamatsyag mga kababayan ko. Kasi po, malapit na, palapit na, palapit na po ang eleksyon. Bulletin, latest news. Marcos Duterte tandem retains lead in latest public Publicos Asia survey. Tignan niyo mga kapatid, nag dalawang surveys RPMD at saka Public House Easy Survey. Talagang nangunguna po si BBM. Ang sabi dito sa balita, uh, former Senator Fernand Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte are still the leading preferred picks for the presidential and vice presidential post, respectively. Ang resulta po ay ginawa noong ay disclose ng publicos or nilabas ng public house noong March 17. Ayon po dito sa survey mga kapatid, March 1 to 14, tignan natin ha, BBM 55, pero noong pahayag, quarter, uh, fourth quarter ng pahayag, 51.9. Tracker, February 1, 11 to 16, 52.3. Tracker number 2, March 1 to 14, 55.1. Biro niya mga kabayan, tumaas po ng 3% si BBM simula December 6, 10 hanggang March 1 to 14. Si uh, Aling Leni naman noong uh, December 6 to 10, 20.2. Samantalang noong one, March 1 to 14, nakakuha siya ng 21%. So bali, tumaas lang po ng 0.8 mga kababayan, 0.8 lang ang tinaas ni Madam Leni Robredo. Si Dumaguso, 7.9 noong December 6 hanggang 10, noong March 1 to 14, 8.2. Tumaas naman si Dumaguso ng 0.3% mga kababayan. Si undecided, 8.3, 8.9. Bumagsak ngayon ang undecided. Siguro yung mga iba, medyo nakapag-decide na kung sino ang kanilang ibuboto. Kaya bumagsak ng 4.4%. Marami na yung 0.4% na pag-decide na po kung sino sa kanila ang presidente ang kanilang bubuto. Samantalang si Ping Lacson noong December 6 to 10 ay 3.4. Tumaas si Lacson ng 0.8% noong March 1 to 14, mga kawayan. So naman si Manay, 2.3 noong December 6 to 10, Naging 1.8 naman noong March 1 to 14 na bumagsak siya ng 0.5% mga kababayan. So yan, uh, ayon po the survey or pahayag national tracker number 2 is the second edition of the ongoing monthly survey series for the upcoming 2022 elections. The survey period ran from March 9 to March 14. Yan po mga kababayan, uh, 52 consistent of ito yung respondent mga kababayan, 1,500. And were randomly drawn from a market research panel by the Singapore Office of Pure Spectrum, a US-based firm guided by statistics generated from official Commission on Election Data, mga kabayan. Yan, nagigit natin. Salamat po ng marami. Again, George R. Vlogs. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pati-subscribe naman po. George R. Vlogs po lamang. Salamat sa inyong lahat. Panatilayang malusog at ligtas. At saka God bless po for more. God bless for more, mga kababayan. Salamat po ng marami. See you again next vlogging. Salamat po.